horas diarias de aillamento sin actividade é unha tortura, eu non insinúo, estou afirmando. É unha tortura, nas cárceles galegas estáse torturando as persoas internas, é unha afirmación. E o peor é que está consentido polo goberno do Estado, polo goberno galego, que non teñen ningún interés en comprobar a situación si, e si se dá veracidade desa situación, poñer inmediatamente os medios para que as cárceres sean eh, lugares de reinserción para as persoas. Porque calquera que sufra tortura e malos tratos na cárcere, o que vai a sair é con unha actitude contra o sistema, porque o sistema non o acepta. O sistema non o acepta e, polo tanto, a situación non se corrixe. Eu creo que o goberno galego debería ser o máis interesado en demostrar que en Galiza se cumpren os dereitos humanos dentro e fora das cárceres, dentro e fora das institucións. Se chega incluso, hai denuncias de pacientes, de persoas internas en institucións penitenciarias que non se lles leva a hospital as consultas dos médicos especialistas alucindo, por exemplo, que non teñen coche, cousas absurdas, totalmente absurdas. Pero en contestación xa o, o señor Tellado, que nunca defrauda, dende logo, señor Tellado, Os maltratadores non son os funcionarios, o maltratador é o Partido Popular no Estado e en Galiza que permite, consinte e ampara as torturas nos cárceres galegos e nos cárceres do Estado. O Partido un Popular centro penitenciario, señor Tellado, non é un museo, esa simple insinuación o deixa vostede o nivel que se merece. Un centro penitenciario é algo moi serio, donde o goberno debería implicarse para que as persoas que salgan de aí salgan insertadas e salgan con futuro nunha vida libre, non para castigalas eternamente. Porque vostedes son os culpables, porque ahora van a votar e van a pulsar o botón de que non se comproben as torturas nas cárceres galegas, igual que votaron que non se lle dera o medicamento medicación aos enfermos da hepatitis B, C. Polo tanto, vostedes son os responsables do que ocorre cada vez que premen ese botón. Eu vou apoiar, dende logo, a amenda do BNG, porque eu entendo que sería o vicepresidente máis interesado en reclamar en nome do goberno galego esas visitas para esa comprobación das situacións de tortura e malos tratos no, nas, nos cárceres galegos. E xa para rematar, señores do Partido Popular, vostedes son os máis interesados en que esta proposición non de lei vaya adiante, posto que xa teñen moitos membros nas cárceres e terán máis. Polo tanto, voten a favor porque lles beneficia a vostedes. Eh, señora Martínez, la expresión. Perdón, perdón, perdón, perdón, por favor, perdón.